بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم بابر علی آپ کے لیے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا گنجے پن کا علاج اور اس کی احتیاطی تدابیر گنجا پن زیادہ تر خون کی کمی طویل بیماری کھانے میں بے اعتدالی اور بلا وجہ دواؤں کے استعمال سے ہوتا ہے گنجا پن آج کا آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے لمبے اور خوبصورت بال سب کو بھرے لگتے ہیں خصوصی طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بالوں کو لمبے اور خوبصورت بنانے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں بال گرنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کے تدارک کے لیے مختلف دوا کی تلاش ہوتی ہے گنجے پن اور سر کی خشکی دور کرنے کا دعویٰ کے ساتھ ہزاروں کریمیں دوائیاں شیمپو تیل جل وغیرہ دستیاب ہیں ان کے مضر اثرات یہ ہیں لگانے کی جگہ پر خارش الرجی اور سوجن جلد میں جذب ہو کر دل دوا جذب ہو کر دل کی رفتار اور بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بن سکتی ہے احتیاط مدرجہ ذیل افراد استعمال نہ کریں حاملہ عورتیں بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں کوئی ایسی دوا استعمال نہ کریں جس کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں آپ معلوم نہ رکھتے ہوں بالوں کا گننا خاص طور پر نوجوانوں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بہت پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے چھوٹی عمر میں ہی اڈھیر عمر کا گمان ہوتا ہے پھر لمبے اور خوبصورت بال تو عورتوں کی خوبصورتی کے زامن ہوتے ہیں بالوں کا گرنا گنجا پن زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا جن میں خاندان کے لیے کہ زیادہ لوگ گنجے پن ہوں اس کے علاوہ کھانے پینے میں بے تدالی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزارنے ہر وقت پریشان و متفقر رہنے خون کی کمی لمبی بیماری دوا کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں گنجا پن اور بال گرنا چونکہ ایک عالمی مسئلہ ہے اس لیے اس کے حل کی متواتر کوشش کی جا رہی ہے آج کل مصنوعی بال لگائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ وک بھی استعمال کرتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں شیمپو جل اور تیل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن ناظرین میں آپ کو ایک ایسا علاج بتاؤں گا جس سے آپ مکمل طور پر مکنجے پن سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے مکمل علاج جاننے کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے میری آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے ناظرین علاج نوٹ کریں کے بیج کچھ دیگر اجزاء کے ساتھ جزوی گنجے پن کا علاج ہے جزوی گنجا پن دور کرنے کے لیے ایک پیٹ پیسٹ یا لیپ تیار کیا جاتا ہے جس میں دتورا کے بیج ملٹھی زافران دودھ کی کریم سب ملا کر ناریگل کے تیل میں اس قدر گرم کیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جل کر سیاہ ہو جائے یہ تیل جب گنجے پن پر لگایا جاتا ہے تو بالوں کی افزائش کو ممکن بناتا ہے یاد رکھیں چونکہ دھتورا زہریلا پودا ہوتا ہے اس لیے یہ تیل استعمال کرنے کے بعد ہاتھ خوب اچھی طرح صابن سے دھو لینے چاہیے یہ تیل یا لیپ بچوں کے سر یا جلد پر کسی حالت پر نہ لگایا جائے ناظرین اس کے استعمال سے آپ چند دن میں آپ دیکھیں گے حیرت انگیز فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اللہ حافظ